बहादुर अभिनंदन कल आएंगे भारत भारत के बहादुर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी निश्चित हो गई है भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में घोषणा की कि भारतीय पायलट को शुक्रवार को भारत को सौंप दिया जाएगा भारत और पाकिस्तान ने भारी तनाव के बीच यह जो घोषणा की है इसने पूरे भारत के लोगों को खुश कर दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा की हमने भारत को चिट्ठी लिखी की विदेश मंत्री को मिलना चाहिए लेकिन हमें बेहतर जवाब नहीं मिला हमें लगा की इसका जवाब काम नहीं आया इमरान खान ने यह भी कहा कि इस हमले में एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में